Papatgan nga ayaten nakakabsat ken nga gayem. Palubusan dakman nga mga blao kada kayo iti nagan na po tayo Jesus. Iti naragsak nga aldaw ti Sabado tayo amin. Pudno nga iti aldaw ti Sabado ipalagip na kada tayo no siya sino ti Dios. Siya sino tayo paganatgat na nga da Dios nga namarswa kada tayo kat da tayo parswalaeng. Kati Dios daan iti karbangan nga umawat iti panagdayaw kadagiti amin nga gayat nga anak Ti Dios ipalagip namat kada tayo. Ngay, ni Jesus insalakan na tayo manipod ti panakadipan. When dagiti Israelita sidi sandang nga uh, mangilin masalimatmatan ti aldaw ti Sabado. Gapo tay sudak ket naadipen ijay Ehipto. Datayo na adipen tayo met ti panakabalin ti basol. Nga iti aldaw ti Sabado ipalagip na kada nga da Dios nga nangaramit iti pamuspusan. Tapno datayo ket malukatan manipod ti panakadipan ti basol, urepay ti dusa ti basol. Ti aldaw ti Sabado ipalagip na tayo. nga da Diyos amang pasanto iti panagbiag tayo. At kada umay dumteng ti aldaw ti Sabado, daytoy kat naimbag nga pasungadan tayo, paspasungadan. Gaputa, uh, daytoy kat kunana nga foretaste of having that experience that we will be with Jesus Christ for eternity. Gapuna, nga oresan tayo, nga mabalin ti agtitipon, kadagiti kapkapilya tayo, ragsaken tayo, nga agtutunos, nga dinggan iti sa una, pagadalan tayo, dagiti pagayatan na, tapno, da tayo kat mabindisyonan iti daytoy ng aldaw iti Sabado. Sakbayng uh, gadal tayo kabsat dawatek man ngagdumog tayo ti panagkararag. Managayat Dios si daytoy a kanito. Tidmi ti panagyaman miken ka, gaputa si ka ti nga namarswa kada kami, kada kami, pinarswam, manipod iti dadawam. Da kami kat napatag apo. Gaputa kadagiti amin a pinarswam, na isang sangayan ti panaka parswami. Sikati gubwayan dagiti amin nakasapulan mi. Agbibiyag kami. Gaputa adda ka nga Dios nga mangipapaay dagiti amin nakasapulan mi. Dawatin mi apo nga iti daytoy nga aldaw. Aldaw mo ana santuan. May sakadi nga tiyempo daytoy nga itataadalim mi dagiti saom Malagip mi ti kinaimbag mo. Kat sapulin mi met ti may sa panagbiag. Anay taliming ken ka ken may sa panagbiag amakayayo iti matang mo. Iti panagadal mi kadagiti sa umapo. Ti spiritum kadi idalan na kami. Kat ti panagadal mi ibanag na ti may sa anapabilag iti pamati na. May sa anaparubrob tinamnama na may sa na paragsak iti puso na gaputan apnuan mi nananammi tinamnama nga dakin Kristo kan oray pa iti panakabalinti sa om. Dawati mi ti panagarim kadag iti puso mi ken panunot mi dahil dawat mi tinagan na po may Jesus. Amen. No may iti ado akapadasan ti biag. Nagitiribok iti panagbiag. Anya kadeti napateg asaludsudan tayo. Adda dagiti napateg asal saludsod kas kuma apay nga ipalpalubos ni Apo Dios, apay nga ipalubos ni Apo Dios nga umay ti COVID coronavirus kuno COVID-19. Daytaket maysa napateg asaludsod nga masapol asungbatan batan ti maysa tao. Kadaras nga umay iti panunot tayo daytoy saludsod. No addasan tayo nga maawatan ken saan na naragsak a pagbanagan wenno kapadasan tayo tibiyag. Apay nga naaramid kanyak daytoy. Apay nga impalubos ni Apo Dios. Daytoy mapasamak iti panagbiag ko wenno panagbiag tayo. May kadwa nga saludsod. What? anya. Terason no apay nga napasamak dagitoy kadagiti panagbiag ko. Ngamita, nga gundaway kayat ko nga ibaga kada kayo. Paay kanyak kakabsat, ken iti panirigan tinumutibiyang. Ure pay iti nabaknang apanang suporta iti na santo na surat. Ti maysa wenno kapatgan na saludsuden tayo no umay ti kastoy apasamak iti panagbiag tayo. Riribok na dumapay uh, narigat nga awaten. Who is God? Siya sino ni Apo Dios? Iti tiyempo ti crisis. Siya sino ti Dios? Iti panagbiag tayo iti tiyempo tiriribok. Nudayta ti saludsod a panunutin tayo ti crisis kananyaman nakapadasan tayo ti biyag. San tayo a pagbutngan gaputa na sinunoo iti panunot tayo siya sino ti Dios baksay kadagitoy apas pasama. Amoyo, itatangko kat at na isang sangayan ang malagip ko kenkwana. Idi ubingak pay, no may tinadawal wano napigsa bagyo. Ket ado dagiti agdanag itatangkok raden na iti Biblia na ket masansan nga iti basbasaan na. Ket basaan na lang da ito saan nga lang nga iti panagbasa iti panagkita no di ket napigsa iti panagbasa na ket Kaya't na amangagmi dagiti nilaon daytoy a kapitulo. Salmo 46 bersikulo 1 kanagtultuloy kaswede kunana ti Dios iso ti amang kan bileg tayo si sisibay unay asaranay iti tiyempo iti panag panagtuok wenno iti riribok. Wen ayatan nakabsat ken gagayem niya po Diyos, iso ti kamang tayo, iti tiyempo tiriribo. God is our refuge. Jesus, God is our shelter. God is very present in times of trouble. He is the source of our strength. Naging baga kitaan tayo. Daytoy nga nilaon wano damag iti kapitulo 46 iti salmo. Ito duna wano isuro na kadatayo no siya sino ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos kurana iso ti kamang tayo. Nalagda a pagkamangan na tibker a pagkamangan sigurado apagkamangan maysa apaggapuan ti bilag kan oray pay si siyesibay unay asumaranay ti amin apanagribok. Kapot ti Diyos kat iso ti kamang tayo. Kapot ti Diyos kunana iso ti bilig tayo. Kapot ti Diyos iso kunana kat sinadaan nga tumulong kadagit taon na iti palakariribok. Versikulo 2, kasto iti kunana, anansata di tayo agbuteng. Anansata kunana di tayo agbuteng. Agpapanpay, agbaliw ti daga, kan agpapanpay dagiti banbantay aggabsun da iti tukok dagiti baybay oray pay dagiti dandanumda aggungor kan makiburda oray pay dagiti banbantay agpagirgirda gapo ti dadakkelda anya kapsat ti pagbutngan tayo niya po Diyos kunala ti kamang tayo niya po Diyos ti paggapuan ti bilig tayo niya po Diyos si saranay at tumulong ti panakasapol tayo kunala anansata di tayo agbuteng. Di tayo to kunana agbuteng. Uray anya ti mapasamak dito'y daga. Uray pa'y kadagiti dandanom kunana di tayo agbuteng. Kabsat ken gayem. Adda kadi pagdandanagam iti daytoy abiyag. Adda kadi pagbutngam iti panagbiag mo. Laglag FM, nga niya po Diyos, iso ti kamang, bileg, ken tumulong kadagiti amin ang panakasapol tayo. Kuna na pa itinasanto na surat, di versikulo 4, at damay sa akarayan, adagitig, ayos na, paragsaken da, tiili ti Diyos kinasantuan ayan dagiti tabernakulo iti kangatuan. Tati Diyos adda iti tingada iti ili. Iti ili saan to amaalis wano magaraw. Ti Diyos tulungan nanto kat dayta mabit unay. Ti Diyos kuna na siya sino ti Diyos. Ti umuna kuna na tay ti Diyos iso ti kamang tayo anatib ker. Iso paggapuan ti bilig tayo. Iso ti maysa nga sisadaan, sinadaan at tumulong kada tayo. Iti panakasapol tayo. Ida ito ay versikulo 5, kunana ti may kadwa nga rason, wano panangyamam mo ti Diyos kunana, ti Diyos kunana, adda ititinga itili. Their God is in their midst. Ti Diyos adda ititinga ti ilina. Kat kunana addanto ti ragsak. Kat kunana saan to dagiti tat ilina dagiti ilina saan to amagaraw. They shall not be moved. No adda ni Apo Diyos kadagiti tinga tayo saan tayo kano ang magaraw. Katinayo na pa ito'y, ti Diyos tulungan nanto kat dayta mabiit unay. Nagimbag kakabsat, tinilaon daytoy uh, baset tinasanto na surat. Kunana ito'y ni Apo Diyos kunana adda ka dagititinga titattao na. Katuray kasano kadawel ti bagyo nga umay. Ure kasano karungsot. Daita didigra nga umay ti panagbiag tayo. Kunana, dagiti anak na, adaragsak da, namada. dagiti anak na kunana ti ili na, santo amagaraw, ti Diyos tulungan nanto kat daita. Mabito unay. When, Yak mabalin nga sa saan ta di tayo aglipas kakabsat. No kasano nga inlasat nak ni Apo Dios ti adu arribok iti panagbiag ko. Kat ti makunak laeng dayaw wag pa iti Dios. Gapot ta napadasak iti panakabalin ti panakiadda ni Apo Dios iti panagbiag ko. Kunan natin na santo na surat They shall not be moved. Dinto magaraw, kunana dinto mayalis ti ilina. Ti Diyos tulungan nanto kat dayta mabit unay. Dagiti nas nasyon nagkiborda. Dagiti pagpagaryan nariribok da. Inyes nga na titimak na iti daga a ti daga kat nalunag ni Yuba dagiti buibuyot adda kada tayo ti Dios ni Jacob iso ti amang tayo ti Dios sa pagserserbyan tayo kunanak ket iso ti Dios ni Jacob Maawatan tayo daytoy nilaon ti santo na surat itoy Salmo 46 iti Salmo iti panakailanad ti pakasaritaan ni Jacob iti libro Genesis Amo tayo nga ni Jacob, nakaramid ti dakkel basol kinitatang na kan oray pay kinikabagis na. Dahito abasol iti panangkusit na kinitatang na kinikabagis na wano ni malong nga isaw. Ti maray kat pimanaw kat dayta ti rason no apay kan awanen ti kundaway da nagkita kininanang na. Nyam numampay no napnuan tiriribok daytoy a tao. Gapo ta muna nga sapsapulen ni kabagis na isuna. Amo ni Jacob nga balsan ni Isao. Gapo ta kinusit na kat inyala na dayjay uh, birthright wala pa nakabalin kung daway tinaw ng anak. Kaday ta tiyempo. Birthright is very important in the Old Testament. Tadi panagbalin a panganay. Kat may isa na patag. Gapo tada ito'y sana la launan ti pagrebengan ng inaw ng anak. No dikat at dapay panaki muna da ito'y iti uh, ah, tagikwak kan dadumapay a pribileyo. So nga, ti may isa ang agbalin a panganay, inauna kat maysa nagasat ka na isang sangay nagundaway, kadagiti amin nga nak. Kinusit na ni kabagis na kat amuna nga sapsapulin ni Suni Isaw. Ngem, kabayatan iti banbannog na nga nagidda iti may sarbi kat nagpungan iti bato kat nagtagtagay nep kat nakita na itirangtay, manipod ti daga, nga ginganat ti langit. Kat, kita na, nga dagiti ang ilis bumabak, kan umulida. Kat, pinagarap na, kat naikunana, nga dahito nga lugar, kat lugar, ngayan ti Dios. Manipod ti jay ni Jacob ket nasarakan na ti bangar. Nasarakan na tinamnama, uray pa'y baksay iti adu ariribok iti panagbiag na. Wala mo tayo ni Jacob, na hindi nga nakipulapol iti may isang anghel, saan napalubusan dahi diyang anghel, kat kinunana, malaksid ko na na di ka palubusan. When, sinagid dahi diyang anghel, kat ni Jacob, kat nagpilay, kat nabalbaliwan pa'y tinagan na manipod Jacob, ingana tinagan nga Israel from supplanter to God's people. Manipod managmanibrong wano managkusit ti maysa at tao ni Apo Dios. Wen ni Jacob kat nabalbaliwan Gidi makita na ni kabagis na nga umay may kenkwana ti palagdanag gapo tamo nang ranggasan ni sunan ni Isaw. Ngayon di makita ni Isaw nga iso katagpilay-pilay. Saer iti puso ni kabagis na kat nirakap na. Kat ni Jacob. Napukaw na dayjay buting na. Napukaw dayjay ribok nga daken kuana. When kunanad to'y tinasanto na surat ni Yuba dagiti buyot adda kada tayo. Ti Dios ni Jacob iso ti amang tayo. Siya sino ti Dios iso ti Dios ni Jacob anang salaknib ken kuana kada gidaldalan na ti Dios ni Jacob iso ti namagsuble ken kuana manipod iti may sa relasyon ana deket Apo Dios may sa lang balbaloy tinagan na ken kababalin na may sa lang pukaw itiriribok iti panagbiag na. Kahit kunantoy, umay kayo, imatangan nyo dagiti aramid ni Yuba. No anya dagiti panang dadael nga aramidin na dito'y daga. Pagsardengen na dagiti gubgubat, inganat yung to daga, rong pun na, rong dun na, tibai tipana. Kat gupden na, amaminpinsan itigayang puran na dagiti luglugan ti apoy inyaki din nakaskas daaw dagiti aramid ti Dios ammo na asalakniban dagiti anak na kunanadtoy rongrong duen na kunana itibae tipana ket gupden na amin pinsan tigayang gayang puuran na dagiti luglugan ti apoy. Wan ore pay aglikmot to dagiti pakaringguran tayo na apo Diyos kuna na adda kada tayo. Iso ti Diyos ni Jacob anang salapnib ken kuana. Kuna toy ti versikulo 10 agtal na kayo ket amunyo asyak ti Diyos may tanokto kadagiti nas nasyon. May tanokto dito'y daga. Ni yuba dagiti buyot at dakadatayo ti Diyos ni Jacob iso ti amang tayo. Ti Diyos kunana ni Jacob iso ti amang tayo. Siya sino ni Apo Diyos iti tiyempo ti crisis Napatagamun tayo ni Apo Diyos no siya sino isuna. Di tiyempo ti panakariribok. No may ti panagdanag, umay ti panagbuteng, umay dagiti banbanag, paspasamak kadi tayo maawatan. Napatag gayem asaludsudem. Napatag kadi ti parang saludsud mo apay a pinalubusan ni Apo Diyos. Anya ti panggap ni Apo Diyos ngam ti kapatgan asaludsod asaludsoden gayem who is God siya sino ni Apo Dios iti panagbiag ko siya sino ni Apo Dios iti tiempo tiriribok siya sino ni Apo Dios iti tiempo ti akinakirang ti tiempo nga umay dagiti kalkalamidad iti tiempo adi tayo namnamaen Adu dagiti agdanag nga trabador ti kumpanya tatta gapot trabadores dagiti institusyon gapot ti kapkapadasan wenno iti uh, kasasaad tayo tatakat saan na talget. Na may magkakada kayo, ayate nakabsat ken gayem. Naijay kapadasan ti may sa kabsat tayo. Nagadudag iti kalamidad, ribok kay mighty panagbiag na. Ngem baksay kadag iti ribok, panakapadas iti pamati na dahito nga kabsat tayo. Kinunana, impay makon amin kiniapo Diyos, Pastor. Impaimak, gapo ta iso ti kamang ko, iso ti bilig ko, iso ti tulong ko, iso iti Dios dagiti buybuyot iso ti Dios nga adda kadagiti tao na isito Dios amang salaknib kadagiti tao na anapay ko na nati kasapulak no ti Dios katada kanya gayem kapsat, sapay kadi Tainto naglabas tayo kadagiti adu apakasuotan. Inton umay dagiti riribok iti panagbiag tayo. Umay dagiti paspasamak adi tayo maawatan. Awisin na tayo ni Apo Dios. Nga mamuan isuna no siya sino isuna iti panagbiag tayo. God is our refuge in strength, a very help in times of troubles. Ti kararag ko Iday to'y aldaw. Agawid tay kuma, ang napabilig. Agawid tay kuma, ang napnuan ng namnama. Agawid tay kuma, kakabsat. Uno, sa dino man kayan tayo. Makita tayo kumakan kanayon. Ti presensya di Diyos. Sila lagip tayo kumakan kanayon. Who is God? He is our refuge, He is our strength, He is our help in times of trouble. Naisaukon kakabsat, makipagnatay ko ma, kinaapo Diyos anapnuan pamati, kan panagtalag, iti panangidalan na. Tumog tayo man, nagitiulo tayo, tagkararag tayo. Managay ta Diyos, maminsan pa, bigbigin me, iti damag, ngayon pa ay mo kada kami, Apo yung palagip mo kada kami, ti napataga sa ludsod, masapol nga amon mi. Into naglabas kami kada kitiriribok, panagdanag, itibiyag. Siya sino ka apo? Malagip mi kumanga si kati kamang mi. Bigbigin mi kumanga si kati paggapuan bilik mi. Malagip mi kumanga si kakat sinadaan na tumulong kadagiti amin na panakasapol mi. Mabigbig mi kuma nga sikat ti Diyos amang balbaliw kada kami. Sikat ti Diyos amang salaknib kada kami. Sikat ti Diyos nga nangibaga kada kami. Peace be still. Agtalnaka. Tasyak. Ngatlaang siyak iti Diyos. Siyak ti Diyos tinapalabas ti agdama. Kan iti masangwanan. ited mo kada kami, sagot mo kadi kumatibiyag, kadagiti panagbiag mi. Ti may sa panagbiag ganapnuan panagtalag. May sa nagbiag apamati narubrob anamnama kan na pingat apanagsirbi mangted iti dayaw ken tanok iti nasantuan anagan mo. Tatay tinawat mi tinagan na po mi Jesus. Amen.